dostaneme koleň. A, a proč? No, no, no, no, žádný řeči. Tentokrát udělám úder já. Дядька все крики. Але вона та чула. Запнула. Причурку. no, Dobrý?